Honuzkio konturatuko zinaten bezala, ez naiz oso konstantea bideoki jotzeko garaien, nire asmoa berez da astero bideo bat baina bueno, beti dago arrazoiren bat edo beti dago aitzakin bat, eta bueno, ba, aste desentetan faiatu iten dut. Honen aurreko bideoa, oain dala pare bat aste edo laigon nun. Orduan, bi aste da makizkit bideo berririkin gabe, eta kasu hontan ere badago arrazoi bat. Eta gainea, arrazoi honek ilusio egiten dit, eta horregatikan kontatu nahi dizuet. Urtebete bete pasadet, proiektu baten lanen, eta aurreko azten ja, por azkenen bukatu nun, eta entregatu nun. Eta bueno, nola ilusio handia egiten diten proiektu bat dan, eta txoko hau ere badauka danez, ba hemen ere kontatu nahi nizuen. Behin baino gehiotan esan deten bezala, ni anuetakoa naiz, eta anuetatik gertu aduna izeneko herri bat dago. Bueno, ba adunan, aurreko azarbaak amaikan, herri azoka oso berezi bat intzuten herritarrek auzolanen antolatutako azoka bat izan zen. E, berrogei postu baino gehiago zeuden eta ia denak bertako jendeanak. Ta postu hoitan, ba, bakoitzak erakusten zuen bere produktua nola egiten zuen edo garaibateko lanbidek nola zian erakusten zuen. Ba, adibidez, postu baten ikusi ziteken garaibaten lehia edo lixiba nola egiten zen. Eta hortaz aparte, ba, janaria, artisautzako gauzak, e, kotxe zaharren erakusketa bate bai bat Denetarik eta egia esan oso oso azoka polia gelditu zitzaien. Eta herriko jendean postu horietaz aparte gero zeuden zazpi postu Euskal Herriko lurralde bakoitzetikan jundakoak. Ba, Nafarroko bat, Arabako bat, Lapurdiko bat... Eta nirean ibilin azokan, ba, postu guzti grabatzen, gero horrekin bideo bat ikeko. Hemen dikan utziko izuet, lotura ikusi nahi bali badezue. Bueno, ba, azoka hau antolatzen asizianen, oain dala urte pentsatu zuten azokaren aitzakian egin zezaketela baita beste proiektu bat, eta hori izan, ogia egiteko prozesu osoa auzolanen egitea garai baten egiten zen bezala. Lurra landu eta garia ere egiten den momentutikan, ogia jaten den momenturaino. Eta prozesu guztioi auzolanen egingo zuten prozesu guztioi grabatu eta horrekin ba, dokumental moduko bat egitea. Eta hoi egiteko nahi deitu ziaten. Eta bueno, ba, hortan ibiligea urte bete, horren emaitza da aurreko asten entregatu detena, eta egia esan, oso bide polita izan da, oso proiektu interesantea izan da, e, laguntza eukiden momentu batzutan grabaketak egiteko, eskerrik asko ane, eskerrik asko sabina, ze klaro, gauza batzuk ezin dituzu planifikatu, ezin dituzu zuk nahi dezunen grabatu, garia ustaien moztu behar balin bada, ustaien moztu behar da, bestela alperri galtzen da. Eta koinziditu ba, justu momentu hortan, ni ego Afrikan neola. Orduan, ba, bueno, esan bezala lagun pare batek lagundu ziaten momentu hiek grabatzen, Eta hoxe, bai bilbide guztia oso oso interesgarria izan da, pila bat ikasi dut, bertako jendiak ere oso ondo tratatu nau, gozada bat izan da. Eta bueno, ba, urte beteta gero, azkenen aurreko asten ikusi al izan zuten emaitza, aurreko asten emititu zuten dokumental edo bideoi, kultura astea ospatu zuten adunan eta kultura baitan, ba, proiektzio hau ere sartu zuten. Eta bueno, ni behintzat oso pozik geratu naiz, oso bide politia izan da, espero dut beraiei ere gustatzea ba, egindako lana, egindako bideo hori, nik uste baiet. Eta hoxe, ba, nola ilusioa egiten diten, ba, hemen ere komentatu nahi nun, eta hemen utziko izkizuet loturak mm, dokumental edo, bueno, ogiaren ibilia izeneko bideo hau ikusteko. Abertzu eiz eruitze zaizuen. Eta hoxe da dena gaurkoz, eskerrik asko bideo ikusteagatik, eta hurrengor arte. Aio!